緊急事態ですエレン・イェーガーが地下牢から脱走しましたエレン・イェーガーエレン・イェーガーエレン世界は滅ぼされる全てのユミルのために 小さな巨人の力を介し全てのユミンの民へ話しかけている俺の目的は俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにあるしかし世界はパラディ島の人々が死滅することを望みこの島のみならず全てのユミルの民が殺され尽く 踏み鳴らすそこにある命はこの世から駆逐するまで 死んだ後も